है हम्म, हम्म। मेरे गांव में जब मैं छोटा था मोमबत्ती की रोशनी में मैंने पढ़ाई की है ये तो कुछ भी नहीं है मेरे गांव में तो बत्ती भी नहीं थी मेरे गांव में बत्ती नहीं थी मोमबत्ती भी नहीं थी मैंने तो अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की है को जरा सबर करो अरे ये तो कुछ भी नहीं है अच्छा मेरे गांव में लाइट थी ना मोमबत्ती ना अगरबत्ती <laughs> मेरे चाचा की बेटी थी रोशनी मैंने रोशनी के साथ <laughs> पढ़ाई की है लोगों ने एक बात रियलाइज की क्या हम तीनों ने अगर दिन में पढ़ाई कर ली होती तो ये हरकतें हमें करनी नहीं पड़ती